60 mlynedd union i'r ail o chwefror 1963 pan ath aelodau mudiad newydd o'r enw Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i rwystro'r traffic ar bont Trefechan yn Aberystwyth. Y brotest gyntaf yn enw'r Gymdeithas. Wel, ni am siarad nawr gydag un oedd yna ar y diwrnod, sef Geraint Jones o Drefor. Bore da, croeso ato ni. Diolch yn fawr, bore da. Rhowch sy'n edrych ni ddechrau, pwy oeddech chi felly fel criw yna yn Aberystwyth ar y diwrnod hwnnw? Yna criw o fyfyrwyr Siampaid a brwd, coleg y Brifysgol yn Berstwyth, un o'r eini o'n i. O'n i'n astudio gyfraith yn y, y coleg ar y pryd, a mi ddoth na griw da hefyd i lawr o goleg Bangor. Mae fyrwyr yn benna, a ryw chydig o ddarlithwyr, a rhai i dod o Gaerdydd ac o'r cymoedd hefyd. O'n na ryw gant o bobl mae'n debyg yno yn protestio, uh, pwrpas y protest yn y lle cyntaf oedd cael gwys Gymraeg. Hynny ydy cael yn, cael yn, uh, yn bwcio felly gan yr heddlu am drosedd, a drosedd a ddiwiswyd oedd um, glynu slogana a phosteri ar adeilad cyhoeddus, adeilada dweud y gwir, sef uh, llythyrdu, fel oedd yn iawn fel sano, swydda bost a Aberystwyth, a hefyd uh, swyddfa heddlu yn Aberystwyth. Ond be drodd y, yr heddlu i llygad o hoddi wrtha ni a ar arestwyd neb a ddudon nhw ddim byd. Felly methiant oedd y brotest. Ond fe ail gyfarfyddosom ni yn, yn llofft yr hon caffe yn Aberystwyth i drafod y uh, be i wneud wedyn. A roedd arweinwyr o gymdeithas uh, yn erbyn gwneud dim byd arall, jyst i ni fynd adra, da ni wedi gwneud y brotest a dyna fo, a ni adra rwan yn blaen da, heb ofal, ond fi hafio. Ond o'n o'na gryw mwy trambaid a mwy penderfynol yno hefyd. Um, a mi eitho ni um, i lawr at y bons, mi gafodd un hwnna ni, uh, y syniad o rwystro traffig, cau y bont fegis, ond oedd y brif wythien o Aberystwyth uh, i lawr i wedi llysir. a chau y bont a wnaid. a dyna oedd y brotest a honno wrth gwrs wedi cael ei chofio, er na gestiwyd neb na dim yn honno chwaith felly, ond fe gofod i gyhoeddusrwydd ar ddechog i'r gymdeithas yma oedd, ond cwta chwe mis oed ar y bryd. Yeah. Um, a, a, a mi, mi roedd lawer iawn mwy na hynny hefyd ynddo. Mi chwildrodd galona llawer o bobl oedd yno'n arbennig. Yeah. Be fwriodd ymaith yr hen ofn, yr hen law farw yma, oedd ar bob gweithred os yr iaith y gadeg honno. Oedd o'n gyfnod tywyll iawn iawn yn hanes yr iaith. A cyfan yn dilyn wrth gwrs, oedd i wrth uh, uh, sylwadau, uh, wel, anfarwol, Saunders Lewis yn ei ddarlith radio yeah. synged yr iaith. Pwy arall oedd wedi ysbrydoli chi o safbwynt y dill o weithredu felly? Wel, dyna neb a dweud y gwir, da mi o na ryw weithredu o'r math, fyddwch chi'n digwydd mewn gwahanol wledydd ar y pryd, Ynde, ond yn bersonol, do'n i'n gwybod fel ddim am hwnnw, um, dim ond eisiau gweithredu dros y Gymraeg i gadw Gymraeg. Dyna o gynnon ni, roi, i gael statws swyddogol i Gymraeg. Un beth oedd hynny, a dyna fi o'r frwydr mwy neu lai trwy'r 60 oedd ymladd am statws swyddogol i'r Gymraeg. Ro'n i yn bersonol, ynghyd ag Emil Llew, Emil Llywelyn, ro'n ro gynnon ni wyth, ond yn Saesneg oedd hi. oedd ni wedi cael yn gwisio uh, ydy protestio'n fwriadol felly, dau hwnna ni yn, yn werchogaeth ag am beic, um, a, a, a mi oedden ni wedi bod yn y llys hefyd yn y Berstwydd, ond yn gwrthod talu'r diwyr ynddo. Wedyn mi o na weithredu heblaw Pontryfechan, ond hon oedd y uh, beidau yn catalydd uh, dyma, dyma lle ddodd cyfan yn hir Rwsyd. A, a mi oedd hi'n brotest bwysig iawn, iawn ynddo.